Τούτη τη χρονιά ο χειμώνα φόρεσε στον τόπον το λευκό του αμπέχονο. Ψηφίδες σε λευκό τοπίο τα ξερά κλονάρια των δέντρων. Οι επιβλητικές βουνοκορφές του νομού άστραψαν ξανά στο φέγγος της ημέρας. Στολίδια τα σπίτια σε αυτό το τοπίο στέκουν μοναχά ή ομαδικά, λες και βαστάζουν το ένα το άλλο πάνω στους χιονόσκεπους λόφους με φόντο τις περήφανες κορφές. Παιχνιδιάρικος ο ήλιος ανάμεσα σε ουρανό και γη ρίχνει το ανέσπερο φως ολούθε. Από τις καμινάδες τους ανεμίζει λαφρύς ο καπνός. Χιόνι και βροχή κακοκαιριά. Αντάρα. Η ζωή τούτη την εποχή ακολουθεί την ακαθόριστη κατεύθυνση που τραβούν τα σύννεφα. Δαχτυλίδια φωτός στο σκούρο του ουρανού. Πυκνά κινούνται γοργά στη λεωφόρο του χαϊδεύοντας τις απάτητες κορφές. Στεφανώνουν τις βουνοσυρές, τις ημώνουν. παίζουν πάνω τους σε τόνους σκιερούς τραγουδούν το άσμα του ανέμου δειλά. Τη σκεπάζουν για να μην τη θωρεί ανθρώπου μάτιλες και μετά πάλι απομακρύνονται για να ακολουθήσουν άλλα και άλλα. Καλώς όρισες φέγγος. Ξεκινάμε με το πρωινό πούσι για το χωράφι. Αγώνας του ορεινού αγρότη για επικράτηση στη δύσκολη εποχή. εργάζεται, υδρώνει, παλεύει, μονάχα με τα χέρια του για να μάσει τον καρπό, να τον αλέσει, να τον κάνει λάδι. Δαμάζει τον τόπο και κυριαρχεί πάνω στη φύση. και είχε δύο οδηγούς από ξύλα ασφαλώς και πήγαινε αυτό πήγαινε πάνω κάτω εδώ στο αυλάκι Με το παλιό λίθινο λιοτρίβι τα πέτρινα χρόνια άλεφαν τον καρπό για να βγάλουν το μάνα Μα και στις μέρες μας, με το σύγχρονο τρόπο παραγωγής, το μοναδικό στον κόσμο κριτικό προϊόν βρίσκει και πάλι τον μάστορά του. και προπαντό πάθος για να βγάλεις το χρυσάφι που βρίσκεται μέσα στην ηλιά. μεράκι ακόμα και στην διαδικασία της εμφιάλωσης, με σειρά, με τάξη, για να φτάσει σε εμά, κλείνοντας τον κύκλο της παραγωγής και ανοίγοντας αυτόν της απόλαυσης. Μα και τα ζώα παλεύουν για μια θέση στο γυρίσματα του εποχικού κύκλου. Σημώνουν μας, μήπως και τα ταγίσουμε. Πίσω στην πεδιάδα τα δρόμενα είναι το ίδιο δύσκολα. Πουλιά ψηφίδες σε φόντο χειμωνιάτικης λίμνης. Τρικυμισμένες οι καρδιές η αλλά και ήρεμες χειμωνιάτικες παύσεις συμπληρώνουν το ασταθές του χειμώνα λιγερόκορμες κόρες οι βαρκούλες λυκνίζονται και αφήνουν πίσω τους θαλασσινό κατόπι. Άλλες πάλι περιμένουν να σαλπάρουν. Καλό κατεβόδιο. η κίνηση της μητέρας φύσης συνεχίζεται. Το νερό, πηγή ζωής, χάρμα στα μάτια. Περνά μέσα από ριάκια και στενά γεφύρια. Ρέει ελεύθερο, σμιλεύοντας τους λίθους της ζωής. Γαλήνη για το ανεμοδαρμένο κούτσουλο που προσμένει την αναγέννηση η εποχή που θα δώσει νέα πνοή ζυγώνει. Η αυγή, η άνοιξη. Γι' αυτήν μόνο οι μερμαρωμένοι δεν θα γνιαστούν. Τα ηρώα στέκουν αγέροχα, σκλαβιά και άνοιξη, έννοιες χωρίς ταύτιση στο νου. Οι αγώνες των χανιωτών έφεραν κυριολεκτικά την Ανάσταση στα σώματα και στις καρδιές. Κι έτσι ξεκινά μια νέα εποχή. Με τραγούδι. Όλα ευθύ κυλούν με ρυθμό. Οι ήχοι, οι μυρωδιές, οι λαλιές, τα βουίσματα. Φύσα γεράκι, φύσαμε. Οι εργασίες στην Ήπεθρο τώρα θα αλλάξουν σύμφωνα με τα προστάγματα της φύσης. μελισσοκόμοι επί το έργο. Δύσκολη συνύπαρξη με τις μέλισσες. Καπνίστε τις. Αναβαθμίδες γης, μεγάλες και μικρές, ετοιμάζονται για την επόμενη σπορά. Η μάνα, που έθρεψε γενιές κριτικών, θα δώσει και πάλι τους καρπούς της, σε μια αρμονική συνύπαρξη με το ανθρώπινο στοιχείο. Αγάπη και πάθος. Πάθος και καρτερία. Καρτερία και ανταμοιβή. Αυτή είναι η σχέση του αγρότη με το βιός του. και τα ζωντανά συμμετέχουν στην αλλαγή της εποχής. Βόσκουν ανέμελα τους χυμούς, μάχονται για μια θέση στα λουλούδια. Τα μεγαλύτερα δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους – άλλα πάλι περνούν το χρόνο τους ανέμελα. Στο γαλήνιο πρωινό ξύπνημα, τα καραβάκια αντικατοπτρίζουν τον εαυτό τους στο απέραντο γαλάζιο. Στέκουν μαζί, διηγούμενα παλιές ένδοξες ναυτικές περιπέτειες. Κάποια από αυτά προσφέρουν ανάπαυση σε πιονέρους των εθέρων. σοκάκια στολισμένα με λουλούδια που σκορπούν ευωδιές. Παλιές γειτονιές, καλντερίμια, ασβεστομένη τύχη, όλα τακτοποιημένα. Στις παλιές αυτές γειτονιές επιτίδη τεχνίτες πιάνουν τα εργαλεία τους για να φτιάξουν τα παραδοσιακά τους τεχνήματα. Κομψά, συνδεδεμένα με την ιστορία και τις παραδόσεις. Παραδοσιακά κινδύματα, στολές, στιβάνια, μαχαίρια. Όλα με τεχνοτροπία μοναδική. Εκλεπτισμένο γούστο, σμιλευμένο με αργά βήματα μέσα στον πανδαμάτορα χρόνο.